大家好，今天是二零二一年十二月四号，祝大家周末快乐。既然周末了嘛，咱们就少聊点市场。今天咱们聊个这个倒霉蛋儿的故事，其实是巴菲特的一句话，估计大家都听说过他说的这句话啊。他说这个，在你这个玩扑克的时候，如果你都玩了半个小时，你还是不知道这个倒霉蛋儿是谁，估计你自己就是那倒霉蛋儿。他用的这个 p a t s y 呃，直接翻呢，好像这中文都翻不好翻，反正这英语的意思呢，就是说这一个人，如果他很容易被人家。 占便宜或者很容易被骗，或者呢经常背锅，这人就叫这 p a t s y 所以巴菲特说的呢就是这么一种人哈。这可能这个有的朋友不一定哈，就觉得这句话他说的呃什么意思啊，对不对？我不玩牌，我不知道。我就想跟大家分享我的一点的理解吧。虽然我也不是经常玩扑克哈，但是有这么一段时间呢，我原来这个工作的时候带团，这个这个匈牙利跟这个捷克这俩国家呢，反正小国家。 嘛，你白天逛一逛，晚上没什么事儿干，所以晚上的客户呢，就喜欢去这个楼下、地下，是吧？大家都明白。反正就就愿意玩什么玩什么吧。然后我呢，一般的就愿意玩个，也没什么好选的嘛，对吧？你玩其他的更没什么意思，那就选那个二十一点吧。然后在匈牙利的那会儿呢，哎，就坐那晚上，就发现我们这桌有一哥们儿就特背，到他那儿老是。 牌不够大嘛？对，要牌要牌，咣炸了。然后他炸完了以后呢，庄家庄家，哎，有的时候经常也是抓完以后，哎就炸了。然后我们就都赢。然后呢，就就那那两晚上就成绩就不错了。结果后来到这个捷克的时候呢，还是晚上白天在外头玩嘛，晚上还是去这酒店地下嘛。结果呢，就就发现哎。 嗯，当然咱也不能把他从匈牙利带到捷克来哈。捷克呢，反正就发现这桌上好像大家没有一个特别倒霉的啊，这个就是好像大家都都挺会玩的，就是这种感觉哈。但是你最后从捷克出来以后一算那账，哎。 这个相当于这个在匈牙利赢的那些捷克全赔进去了，而且好像还在多赔了一些。啊。当然我补的就是，在本来这个巴菲特这也是个比喻嘛，就是说你你在上这个牌桌的时候，你最好呢。那么其实咱们理解就是说你在上牌桌的时候，你最好是你不要上去了半个小时再再找那倒霉蛋儿，那最后没找着，那对吧？那那 牌桌上，你就输的是牌；那你要是投资的话，那你输的就是钱了，对不对？所以呢，巴菲特这句话的意思呢，我的理解就是说呢，其实你上这个牌桌的时候啊，你得先找好了那倒霉蛋是谁，你再上那桌。如果你没没找好呢，对吧？那就就有点悬。 那这种你你上去就有可能是成为那个倒霉蛋儿哈。那当然这个就是一个一个怎么说呢？一个呃生活经历的这么一种一种反应吧。但是就像刚才说的，巴菲特呢只是用这个比喻来让大家明白在这个投资里面的这个道理。那咱们下接下来呢，咱们看一下具体呢。 怎么能够把巴菲特的这个这个智慧吧，能够运用在这个投资股票的这么一个过程中？这个我找了两张股票的这个价格图啊，然后咱们来说明一下这个巴菲特这个比喻到底是是什么意思啊？这个。 呃，咱们呢先问个，先留个卖个关子啊。这个这两张图呢是咱们之前讲过的两只股票啊，看看您这个呃能不能猜出来。我在最后一张图的时候告诉大家，这具体的这两只股票是哪两只。呃，那巴菲特的这个倒霉蛋的这个比喻呢，实际上他要说的是，作为你要投资一只股票。 那么你和在你之前买入这只股票的这个这个股东的一种博弈的关系。那么咱们先看第一张图，这是一只啊，显然是一只涨得非常好的一只股票，对不对？一开始都呃价格比较平稳，然后就在近期一下就是涨得非常好，非常的快。那么。 作为之前的这个股东，也就是说这个牌桌上原来坐的人呢，咱们举一个例子，假如说这有一个 A，它的成本呢是差不多十块钱，啊，在这个股票还没涨的时候买的，那么这个 B 呢，就是我们如果现在投资这样一只股票，那么我们的成本呢可能是一百块钱，对不对？那我们看一下谁是这个倒霉蛋儿啊？ 如果股价上升了五块钱，B 的收益率是什么呢？B 的收益率是五块除以一百，对不对？所以是它的收益率是百分之五。那么 A 的收益率是多少？A 的收益率本来就是百分之九百，因为它涨到一百块钱的时候，它就已经是收益率是百分之九百了。如果再涨五块的话，它就再涨百分之五十的收益率，因为它的成本只有十块，对不对？ 所以 A 的收益率呢，是从百分之九百上升到了啊百分之九百五十。但是呢，这个还好，对不对？反正大家赚钱嘛，对不对？人家进来的早，人家赚的多，对吧？这个 B 呢，他买的晚呢，他赚的少，啊。那么如果股价下跌了五块钱呢？这时候 B 的收益率就变成了负的百分之五，对不对？因为它一百块钱的本钱嘛。 就它就变成了负的百分之五，那之前买入这只股票的其他的这些股东呢，它也会减少，对不对？减少的是也是百分之五十，但是呢，它是从百分之九百减少到百百分之八百五十，那么遇到这种情况，那么就有一个这个叫这就是原有的股东跟后来的股东的一种博弈在这里头了。 那么，如果发现股股价跌百分之五，或者甚至更多的时候，那么这时候对于 B 来讲，那么它呢，无非呢就是两种选择：一种选择呢，它就割肉走了，对不对？那就是从浮亏就变成了实实在在的亏损，对吧？那么另外一种办法呢，它就可以继续持有，它扛着，它希望呢未来能够涨回来，对不对？ 但是两种情况实际上它都是亏。那相比那么之前那 A 呢，他可以选择继续等着，对不对？他等着呢，他还有百分之这个八百五十的这个收益这个垫底儿。那他也可以直接卖了就走了，那直接把 B 啊，还有任何在这个他的成本之上的这些这些这个投资者就都撂在身上了，对不对？当然呢。 这个意思呢，就是说，大家可以看这个 A 和 B 嘛。那么显然，B 就是那个倒霉蛋对不对？挣钱的时候呢，他比人家挣的少；亏钱的时候呢，他比人家的更难受，因为他怎么着都挣都是都是亏，都是无非就是浮亏还是这个坐实了亏损的区别，对不对？所以在这种暴涨的这种股票里头。 那么，如果你选择这么一种股票去投资，那么你至少从投资开始，那你就已经注定是这个整个这个游戏、这个博弈里的这个倒霉蛋了。当然了，这只是一种观点啊，这只是巴菲特也好，或者是价值价值投资者的这么一种。 看这个问题的这个角度吧，我相信呢，当然有也有很多的投资者啊，包括比如说其他的投资的流派，包括技术分析啊，或者是趋势投资啊，那那那就是要找这种涨的，这叫什么？呃，这个趋势形成了以后的股票啊，而且呢，就即便是因为这个情况呢，只能说是。 就是我之前说的，也就是瞎子摸象，所以大家呢各自有各自的看法。那么我们今天说的呢，只是巴菲特的这么一种看法，也不一定就总是对。比如说呢，一种例外呢，可能就是比如说 C，他在 A 之后进入，对不对？那么他假如说他是二十块钱投资进去的，那作为他呢，他在买的时候他就是 A 的那个倒霉蛋儿，对不对？ 因为它的成本是 A 的两倍，那么但是它就比较幸运，那么最终它，所以就像巴菲特说的，就像你玩在牌桌上玩了半个小时以后，哎，你发现这半个小时来了一堆的倒霉蛋，哎，那你就能挣钱了。所以作为这个 C 呢，就是这么就是这么个情况。那么事实证明，在他进来以后，虽然他进来的时候他是 A 的倒霉蛋，但是后来有足够多的 B。 进来，那么他最终也赚钱了。那么反过来看，如果 B 在买入以后，后来又有更多的 D，对吧？那个在更高的价格进来，那就那他就不是这个最倒霉的了，对不对？当然这就是咱们所说的这个博傻的这么一个游戏了。好，那么咱咱看另外一个图哈。 这个图跟刚才那个图呢，呃，就不太一样。这只股票的特点呢，就是涨涨跌跌，然后呢，目前来讲，就是到现在这个时间点，它是跌的，它是相当于跌到了这个，这是二十年的一个低点。那么这种这种股票的曲线呢，那咱们再分析一下谁是这个倒霉蛋儿哈。 你比如说，之前有个 A，他在高点的时候买，他一百块钱买的，那么还是 B，那么 B 呢，就是在当前这个时间，呃，投资进去的。那么当股票是这个价格上升五块的时候，B 的收益率就变成了百分之五十，A 的收益率呢，它原来就亏着百分之九十，对不对？它一百到十块了嘛，它现在少亏点，变成呃亏百分之八十五，但还是亏，对不对？ 那么相反的，那么如果股价下降呢？那 B 当然，呃，这个收益率也比较难看啊，负的百分之五十。那 A 的收益率呢就更难看，从负的百分之九十到负的百分之九十五了。所以怎么说呢？所以在这种情况下呢，在股票上涨的时候，显然 B 的就是净收益率要要好，因为它是它投入的比较低嘛。 它的投资成本比较低，所以它的收益率呢就比那个 A 要好得多。那么在下跌的时候，虽然 B 的收益率呢也变得很难看，但它至少它还比 A 强，而且又回到就是刚才咱们说的那种呃那种情景下。那如果这个时候 B 要跑的话，它我就我就这喝出去了，我就割肉，那我也就亏五块钱，对不对？ 所以他是可以跑的，但是作为 A 呢就非常两难了，对不对？如果他要跑呢，那就整个这个他的投资绝大部分就都已经打了水漂了，因为百分之九十五都亏掉了。要不跑呢，他也很难受，因为他这个浮亏也很厉害，对不对？所以在这种情况下，那显然 A 就是那个倒霉蛋儿。那么咱们从这个巴菲特这个这个观点来看呢？ 那么显然，巴菲特是属于投资这一类型的股票的一个这么一种风格吧。而事实上，确实也是啊，因为这个巴菲特大家都很呃，大家都这个很著名的，就是他在这个二零零八的时候，这个金融危机哈啊那个时候，不管是投资高盛啊，还是通用啊，还是这个美国银行啊，就是在这些。 这些股票跌到非常低的时候，他在那个时候去抄底，把它买进来。所以从这张图上呢，我们就能看出来啊，就是怎么说呢？就是在一个下跌的这么一个股票里头，那么你进去，你在投资进去的时候，你已经非常有把握的，已经有这么多的这个倒霉蛋儿给你垫底儿了。 所以我个人也是觉得，投资这样的股票的风险要小一些，而且呢，投潜在投资的收益也比较多一些。但是有一个前提，就是这个股票不能你最后跌跌跌跌没了，是不是？所以用这种方法来投资的一个前提就是这个公司要足够的强壮，它不能。 跌到后来它退市了或者破产了，对吧？所以那么一个比较，嗯，以这个比较容易的一个标准来筛选这种这种股票呢，实际上就是说，你比如说找这个成分股，像我自己呢可能就我比较关注的就是这个 S N P 一百的这个成分股，因为 S N P 五百的这个风险还是挺大的，因为五百个公司里头有个别倒闭还是有可能。 但是呢，S&P 一百呢，基本上就是它，你看有这么多个行业，每个行业里头，呃，一般来讲也就能够收进来一家两家，有的个别的行业比较热的，可能能收进来三家，就到头了。所以这种公司它，它就是直接能够跌到，就是跌到破产也好，跌到这个。 退市的可能性是相当小的。那么在这种情况下，用巴菲特的这种策略呢，就是说我先先收集够了这个倒霉蛋儿，然后我去投资这样的股票，呃，应该是有比较高的胜算的。那就是咱们刚才呢，就是用两张图呢，简单说了一下这个对巴菲特的这个呃这么个。 这叫什么呀？巴菲特的名言或者巴菲特的比喻的这么一种理解啊。刚才呢，呃，那两只股票呢，就是咱们之前讲过的两只。第一只那个涨得非常猛的那只呢，就是英伟达。呃，当然呢，这个大家过去一个星期也看到，英伟达呢也确实是从那个高点在往下跌。那么是不是说就从此就跌下来呢？还是说只是暂时一个调整，继续？ 呃，它的这个一柱擎天呢，我们不知道啊。至少呢，我想，如果是从这从这个价值投资的这个角度讲，或者说是从这个巴菲特的这种方法来讲，呃，这种股票不是一个呃首选。那么第二张图呢，就就更容易了哈，大家可估计呃都已经猜到了，就是 AT&T 的股票。 那么 AT&T 呢？过去这一个星期基本上已经跌到了差不多十几年、二十年的最低点了。那么这个时候呢，其实呃，在我看来呢，就是一个非常好的一个机会了。因为首先 AT&T 是不可能倒闭的，对吧？呃，也许可能，也许两百年以后、三百年以后倒闭，但你说它十年之内、二十年之内倒闭的可能性呢？我认为，嗯。 可以说是百分之零点零零零零零一，大概企业就是这么一个水平，对不对？那么它只要不倒闭，那么它就不可能一直趴在这个二十年低点，对不对？它唯一的可能就是继续它会涨回来。所以当然了，我们这里的只是作为一种讨论啊，不是我们不不给大家提这个具体的说要买哪个不应该买哪个。 那么，至少从这个我们的这个讨论和分析来看啊，呃，AT&T 呢值值得大家关注吧？那好，那就今天呢，咱们就聊到这儿，感谢大家观看，咱们下期的不二财经再见。